Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet assez important. Une question qu'on me pose souvent d'ailleurs, c'est est-ce que dès que je connais une position de gamme, il faut que j'apprenne cette même gamme sur toutes les positions du manche, partout sur le manche, sachant qu'il y a pour chaque arpège d'accord et pour chaque gamme 5 positions différentes. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, pourquoi on ferait ça Pourquoi il faudrait apprendre une même gamme aux différents endroits du manche Des raisons, il y en a, je vais en parler évidemment dans cette vidéo, mais selon moi, faire ça rapidement, c'est pas, forcément, euh, pas forcément une bonne chose quand on apprend la guitare. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on connaît une position, il vaut mieux passer du... et qu'on la maîtrise, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à improviser dessus sans trop se tromper de notes, il y a tout un processus euh, donc de, on va dire de maîtrise de, l'emplacement des notes sur le manche, de, aussi de mémorisation de la sonorité des, notes, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément consciemment. Hein. Mais à force de jouer cette gamme, et eh ben, et eh ben, on commence petit à petit à entendre quand la note elle est pas dedans, sans forcément arriver à la chanter. Et petit à petit, en fait, notre oreille progresse énormément en faisant ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé euh, sur moi-même. Les premières années où j'ai fait de la guitare, euh, je jouais plein de notes super rapidement euh, et j'écoutais rien, euh, mais, <laughs> mais bon, comme beaucoup de guitaristes, mais avec le temps je me suis rendu compte que petit à petit j'arrivais à entendre ce que je jouais parce que j'avais joué énormément et parce que et c'était quelque chose d'inconscient en fait. Et plus je, plus je progressais, plus je jouais des gammes, plus j'arrivais à percevoir les notes de ces gammes parce que je les avais jouées. Donc ça c'est un processus qui prend du temps et c'est le plus important lorsqu'on est musicien, d'arriver en fait à progresser au niveau de l'oreille. Cette progression au niveau de l'oreille, si vous misez dessus en restant quelques mois sur une même position, après, dès que vous, vous aurez à travailler une autre position, bon ça prendra beaucoup de temps au début, euh, parce qu'il faudra réapprendre des nouveaux emplacements de, des mêmes notes en fait, hein, mais à un endroit différent du manche. Mais par contre, les mélodies qui sonnent bien, vous les aurez déjà un petit peu dans la tête, donc vous arriverez à peu près à voir qu'est-ce qui sonne et qu'est-ce qui sonne. Pas plus rapidement parce que vous avez passé du temps à, chercher des mélodies intéressantes et à voir ce qui sonnait et ce qui sonnait moins sur cette première position que vous avez, que vous avez apprise. Euh, moi c'est rarement un conseil que je donne à mes élèves de rapidement apprendre les autres positions. Pourquoi Parce que ce sont pas des, enfin il n'y en a pas beaucoup parmi eux qui sont des musiciens professionnels et qui ont 5 heures à consacrer par jour à l'étude de la guitare. En général ils ont tous un, un emploi du temps assez chargé, ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure maximum à consacrer à la guitare par jour et mettre, passer tout ce temps à apprendre des nouvelles positions, pour moi, c'est pas le, c'est pas le plus important. Si euh, vous, avez 5 heures de, par jour à consacrer à la guitare, c'est très bien, vous avez de la chance. Alors là, par contre, il faut euh, n'hésitez pas euh, pour apprendre toutes les positions. Mais ce que je veux dire, c'est que cet apprentissage de l'oreille, c'est quelque chose de fondamental. Il vaut mieux rester un petit peu sur la même position quelques mois pour progresser dans ce domaine-là. J'ai remarqué aussi que les élèves que j'ai ont envie de faire ça, ont envie d'apprendre toutes les positions sur le manche, et je pense que s'ils ont cette envie-là, c'est pas parce qu'ils adorent travailler des choses compliquées, apprendre des nouvelles euh, positions de gamme, c'est, je pense, parce que c'est plus confortable et on a moins de questions à se poser lorsque le chemin d'apprentissage il est tout tracé, il faut apprendre par cœur plein de positions de gamme, donc il n'y a pas de questions à se poser. Euh, ça, c'est plus difficile que... Enfin, c'est plus facile, pardon, plutôt que de, vraiment essayer de chercher des nouveaux chemins sur cette même gamme qu'on connaît bien. Ça, c'est, et de se poser la question est-ce que c'est bien ou c'est pas bien cette mélodie Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et de la même manière, les professeurs qui disent ah tu connais telle position, et eh ben apprends les quatre autres et puis on se revoit. Bah pareil, ils n'ont pas énormément d'efforts à faire au niveau de, la compréhension de ce que recherche l'élève, c'est le chemin, il est tout tracé. Donc il faut essayer de ne pas forcément trop aller euh, rapidement dans l'apprentissage de toutes les positions des gammes. Voilà, maintenant que je viens de dire pourquoi je pousse pas trop mes élèves à apprendre euh, une gamme à plein de positions différentes, on va quand même parler des avantages de connaître toutes les positions des gammes, les cinq positions. Euh, l'avantage principal que moi je vois, c'est l'ambitus, c'est-à-dire que si je connais une position, disons la position, on va prendre la mineure pentatonique par exemple, à cet endroit du manche, bah, si je connais cette position, je pourrais aller jusqu'au mi grave. Si je connais toutes ces positions, je pourrais aller jusqu'au ré dans les aigus. Je connaîtrai ma gamme sur tout le manche et je pourrais aller plus dans les aigus et plus dans les graves. Du coup, si jamais je connais toutes mes positions, ça peut être un bon exercice, et c'est souvent un exercice qui est, proposé par les profs, de travailler la gamme en diagonale. Donc de commencer euh, sur ce mi grave et d'essayer de finir par là, sur le mi aigu. chose comme ça par exemple, donc plutôt en diagonale. Ensuite, il y a un autre intérêt, c'est que d'une position à l'autre, on n'aura pas exactement les mêmes doigts et on va pas faire exactement les mêmes phrases, ou en tout cas, les... il y aura des phrases qui seront plus ou moins faciles à jouer pour des raisons de saut de corde. Ça, c'est plus dur à jouer ici que ici. Et à chaque position, il y aura des phrases qui seront faciles à jouer et d'autres qui seront difficiles à jouer. Donc mine de rien, ça va un peu varier les phrases qu'on va jouer. Et il y a un autre intérêt, c'est que à force de travailler toutes les positions d'une même gamme, on va mieux connaître notre manche. Parce que les repères qu'on prend lorsqu'on bosse une gamme en général, c'est soit une position d'accord, soit l'emplacement de la fondamentale ou de la tonique de cette gamme. Donc si je bosse ma gamme en bah, je sais qu'il est aussi là, je sais qu'il est là, je sais qu'il est là, je sais qu'il est là. Et du coup, et ça je le sais parce que, entre autres, j'ai bossé mes arpèges d'accord et mes gammes, donc ça, cet intérêt-là. Et il y a un dernier intérêt qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect scénique. Lorsqu'on est musicien, euh, a priori on travaille notre instrument pour faire de la belle musique, euh, mais on fait aussi des représentations, et une représentation c'est aussi visuel, et donc ça fait partie du métier du musicien de travailler l'aspect scénique, alors on pourrait dire un peu spectaculaire, mais bon, au moins scénique, de réaliser que cet aspect scénique, il est aussi important. Et un guitariste qui fait ça, eh ben, c'est plus impressionnant et plus euh, intéressant visuellement qu'un guitariste qui reste comme ça en position. Je sous-entends pas qu'il faut absolument miser à fond sur l'aspect scénique et sur le côté chaud. Par contre, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de, mes élèves ou des personnes qui m'ont posé cette question « Ah, mais pourquoi euh, j'ai vu ce guitariste et euh, il fait des démanchés, et ça le fait quoi !» qui, était attiré par cet aspect scénique de, des démanchés sur la guitare. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là, ça fait partie du métier du musicien. Donc en guise de conclusion, et avant de faire une, une improvisation finale en faisant plein de démanchés, en guise de conclusion, si vous connaissez assez bien les cinq positions d'une même gamme, mais que vous tournez un peu en rond, que vous faites tout le temps les mêmes phrases, euh, la solution ne résidera pas dans l'apprentissage de nouvelles gammes ou de nouvelles positions ou de la meilleure maîtrise du manche, mais plus dans votre capacité à rechercher des nouvelles phrases, des nouveaux enchaînements de notes en fait, qui sonne bien, et donc ça c'est un exercice qui n'est pas évident, que je propose d'ailleurs dans certaines vidéos euh, sur, sur, mon site, ou même sur certaines pages, ou des vidéos sur YouTube. Bref, c'est un sujet de... J'ai une vidéo qui s'appelle « Créer ses propres phrases », qui vous intéressera sans doute, si c'est votre cas. Donc il faut plus vous dire, est-ce que ça, ça marche, ou alors non. Ça, non, trop dissonant. Ah, c'est pas mal. Comment je peux le faire différemment euh, c'est plus ce genre de question qu'il faut vous poser. Si au contraire, vous, maîtrisez une position de la gamme vraiment super bien, vous la faites sonner euh, très très bien, mais que dès que vous êtes là, euh, vous hésitez un petit peu, il est temps d'apprendre justement toutes vos positions de gamme et de vous forcer lorsque vous improvisez à pas aller ici, si vous êtes en La par exemple. Essayez de tout improviser ici ou tout ici. Ça va vous obliger à maîtriser ces nouvelles positions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous permettra d'y voir plus clair sur ce sujet qui est assez important quand même quand on est guitariste. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, et je vais conclure cette vidéo avec une petite impro sur Fab